Ahora vamos a representar cómo se sopla. Desde que coger las pinzas, y eh, después tienes que coger las pesas, engañas los bordes. Si le das a los bordes, pitan los hoyos e Se non toca, se no toca borde te colles a pesa así Es como gano. Ah, vamos. Esto está pasando esta feira. Parece unha feira moi bonita. Está moi ben montada, moi ben. Así, algunos xogos. O xogo tamén me gusta o fútbol, porque resulta que están representados todos os nosos. É unhas profes que existen a profe Luz e eh, a nosa directora. Pois xogábamos ao bilé, xogábamos ao pico araña, e eh, xogábamos tamén bueno, baloncesto, e eh, o fío, o fío tamén xogábamos. E como te enteraches desta feira? porque teño nenos no cole de Oliveira. Ah, bueno, así xa se entera. Pois Nada, vos... Que, cha, que tal te parece a exposición no xogo? Moitísimo, moitísimo. Sobre todo que se xa feito e os que Eh, máis ou menos, cal foi o que che gustou máis? Non, non te sabería dicir. A ver, vin que había algúns que dicían así, pero non te sabería dicir. Casi, eh, nese grupo onde había o de... o de vos? Sí. Pois entón, se pasamos otra vez ya sabes a dónde vienes. si me Claro, muchas gracias. A vos. Desde pequeño que yo jugado? Pues mira, jugaba trompo, jugaba escanitos, canitas, a corda, bueno, luego juegos como, como pues Que seguirían xogando os mesmos, eu creo, eh? Seguirían xogando a xogos que se xogasen ao aire libre. Eu cando era pequena xogaba moito eh, con terra e con agua e con foliñas, facendo colillas, e eh, xogaba ponendo a pelota. Pois, moitas gracias. Pois hai moitos, hai... como este novo a ah,